uh, lagu bapakmu bapakmu nggak punya lagu bapak Ble Bukan Bengko Memang ada? Memang ada Wajah bapakmu Bapakmu Ayah Enak bapakmu Gak Siap lah iya, itu Mau sih dulu lah Ya aja gimana kita mau sih Aku tersentak aku terbayang ayah eh, apa hmm. Max ini Nantikan saja Terima kasih Go Kopi Terima gaji. Terima kasih